Hola, mi nombre es Clara Lucía Guzmán y formo parte del equipo dentro del curso de herramientas web en donde eh, vamos a presentarles a ustedes nuestro proyecto. Es un proyecto sobre gestión de conocimiento, quiero que estén muy atentos. Ustedes saben que en la sociedad del conocimiento y de la información, eh, el hecho de gestionar eh, el mismo conocimiento desde su generación, desde su recaudación, su administración y la producción es muy importante en estos tiempos. Por otro lado, como abogada, me es muy interesante también el tema debido a que las normas que rigen los bienes intangibles, que son los productos eh, de propiedad intelectual, tienen que ver con la gestión de conocimiento. Como ustedes saben, existe una, um, un concepto acerca del capital intelectual. Capital intelectual de las empresas, capital intelectual de las instituciones y capital intelectual individual. Hay tres categorías de ese capital, entre ellos el capital social, el capital estructural y el capital físico. Nosotros en gestión de conocimiento nos referiremos a cada uno de ellos, a las teorías que tienen que ver con ese tema y sobre todo a cuál es el impacto actual que tenemos, no solo en la academia, sino también en, nuestro ejercicio profesional. Bueno, espero que les guste, estaremos eh, dispuestos a escuchar sus comentarios en nuestro blog y bueno, buena suerte, que estén muy bien.